Mm. mm. Halo guys, sekarang masuk ke lesson keempat, video kelima Kita mau ngajarin soal strumming Strumming sendiri artinya itu petikan Cuman kalau bahasa Indonesia lebih gampang dibilang genjerengan Gimana caranya ngegenjreng gitar Gimana cara pindah chordnya supaya lebih mudah Nah itu sekarang mau kita bahas, mau kita share ke kalian Gimana okay. Di lesson kali ini kita akan berlatih menggunakan metronom di mana kegunaannya untuk melatih tempo kita biar nggak berantakan. Nah, di sini gue menggunakan metronom uh, di smartphone gue dan gue dapat dari Google Play Store. Oke, okay, gue juga mau nambahin uh, strumming atau ya. itu lo menggunakan pergelangan tangan dan bukan lengan tangan lo. Karena kalau menggunakan lengan tangan seperti ini, ini akan jadi cukup capek dan hasilnya juga kurang bagus. Gampang banget cara latihnya, tinggal taruh tangan lo di dan seperti ini, lalu lo belajar menggunakan pergelangan tangan up down up down dan bukan seperti ini ini ini nggak bagus babak belur sekarang kita langsung masuk ke dasar-dasar strumming gitar kita akan menggunakan 70 bpm atau beat per minute dan kita menggunakan dua chord di sini chord G mayor dan D mayor yang kita udah lihat di video sebelumnya kalau belum lihat lo bisa ke previous video untuk melihat uh, eh, chord-chord itu apa aja Oke, sekarang di sini kita menggunakan 70 beat per menit yang dimana satu kali bunyi metronom ini adalah satu ketuk. Ya. Kita akan melatih G ini empat ketuk. Lalu pindah ke D empat ketuk. Jadi contohnya kayak gini. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 kita di sini melatih menggunakan downstroke semua. Kenapa? Supaya lo mudah melatih perpindahan jari kiri lo. Karena pengalaman gue dulu waktu belajar gitar, begitu pindah dari G ke D, ini susah banget. Makanya kita melatih menggunakan empat ketuk, kita punya waktu untuk pindah ke D. Kalau perpindahan itu sudah lancar, kita bisa menggunakan variatif. Jadi lo bisa menggunakan down strumming, down stroke, dan lo bisa memadukan dengan upstroke. Contohnya kayak gini. Three, four. Down. Up. Itu tadi kita menggunakan dua ketuk down dan dua ketuk up. Bener ya, salah ya? bisa juga kalau itu sudah lancar ini sudah nyaman strummingnya perpindahan jarinya juga sudah lancar kita bisa memadukan beberapa chord contohnya kayak gapat setelah itu kita bisa menggunakan beberapa variasi lain 4 chord contohnya G, D, E minor, C yang coba aja langsung dimainin sama Faisal gimana sih? yang harus kita lakuin adalah lancarin perpindahan jari lo sebelah kiri dari G ke D chord-chordnya sudah lancar pindah strumming up downnya udah enak banget lalu kita bisa main seperti tadi chord-chordnya semua diapalin dan kita sudah bisa memulai bikin lagu yang sederhana Oke, okay, next videos adalah kita akan ngajarin soal memetik gitar atau how to pluck your guitar. Bukan begitu, ya kalau kalian suka sama video kita tolong di subscribe di like di komen terus di share ke teman-teman bagian ke teman-teman ya <laughs> supaya banyaknya supaya kita bisa bikin video terus ya sahabat ya. ya, itu aja sih sekarang oke okay. uh, aku rasa itu aja so I see you videos guys thank you